इन दिनों सुपर थर्टी फिल्म जबरदस्त हिट हो रही है और इस फिल्म का आलम यह है कि कुछ ही समय में इसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जी हाँ बिहार के आनंद कुमार पर केंद्रित इस फिल्म ने युवाओं को जबरदस्त आकर्षित किया है यही वजह है कि इस फिल्म को देखने के लिए युवा ही नहीं बच्चे और महिलाएं भी बड़ी संख्या में जा रहे हैं आखिर आनंद कुमार कौन है फिल्मी पर्दे पर तो आनंद कुमार ऋतिक रोशन है लेकिन वास्तविक आनंद कुमार की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है प्रोफेसर आनंद कुमार द्वारा सुपर थर्टी नामक कोचिंग क्लास की स्थापना 2001 में की गई थी और इसमें गरीब बच्चों को आईआईटी की परीक्षा की तैयारी कराई जाती थी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 30 बच्चे हैं और 30 में से या तो 30 ही या फिर 28 बच्चों का सिलेक्शन आईआईटी के लिए होता है यही वजह है कि आनंद कुमार की क्लास को ज्वाइन करने के लिए बच्चों में होड़ मची रहती है सबसे बड़ी बात यह है कि आनंद कुमार की क्लास में अभी तक 330 बच्चों ने दाखिला लिया है जिसमें से दो छात्र आईआईटी की परीक्षा में पास हुए हैं और बाकी इंजीनियरिंग संस्थानों में पहुंच गए सुपर थर्टी के सभी छात्र आईआईटी सहित अन्य संस्थानों में प्रवेश पा लेते हैं फिल्म सुपर थर्टी में भी इसी कहानी को फिल्माया गया है और ऋतिक रोशन ने जिस शिद्दत